West Coast my brother at your table damn chemi flow chemi flow chemi tao chemi producer yan eta shem botits me vikhov knock knock namdule hip hop etqen show bote tselia da akmak me ar moma kurieri vit garze ar vistruneba ravis da piarebul trakze mozraob teknikashi rogorts arishvili trakze da qualaze perski rame damis khia parze subta ვიცო არაბრად იმეგრელი ჩემს ქალახში მიცნობს არცო ყლებს არ ვეკამათები არც რული მაქვს არც რო გოგოდე მას არ ვაჩერებ საქმეს ხორისა და ჩეჭამს იქ მოისაქმებს ამ სიტყვებში ვიღაც პარალელს ავლებს ის იცნობს ამ სფეროს არ ეხება ეს მართლებს ისეთი არ არა ხარ შესთავს არ მეუგდებ ქათმებს რებში მხოლოდ ყეფას შეუძლია ძაღლებს ვინც მე მუქრება იმით ბორკილებს და მატებს და მიჭერდება ჩემი თოია ой და მე რე თუ ტვინი გაბერე ნიჭიერი ვარ თქვი როცა სტრიქონი დაძერე მე უბრალოდ ვშლი და არ ვაქვეყნებ ეგეთ ნაწერებს ვარ დროიანი და და მუშე მომაჩვენებს ბანძებს ყველა რომ აბანძებს ყურადღებას არ ვაქცევ თავში რომ არაუ ვარდეს თელეთღა ცდილობს რომ რამე გა